halutaan saada vanhemmat mukaan näkemään, mitä täällä koulussa tapahtuu. Ja vanhemmat tutustuvat toisiinsa ja opettajat tutustuvat vanhempiin. Se on lapsille kyllä tosi tärkeää, että vanhemmat käy täällä. Kisaillaan, tehdään yhdessä kivoja asioita ja vanhempi on aina ollut ihan reilusti mukana. Tämä on hyvä tilaisuus ja hyvä tapahtuma tehdä yhdessä. Pussihyppely, kengänheitto, kodamunan kuljetus uusikolla. Me tehtiin koulun ennätystä. Se oli kiva, kun kaverit kannusti ja itse kannustaa ja sitten... Tämä on helppo, helppo konkreettinen teko. Puhutaan paljon tästä, että siirretään vastuuta joko koululle tai siirretään asioista kotiin, mutta paremminkin pitäisi ajatella sitä, että mitä me voidaan yhdessä tehdä. Ja tämä on yhdessä tekemistä kaikkein parhaimmillaan samalla tutustuu näihin vanhempiin paremmin ja sitten jos tulee jotain vähän hankalempiakin asioita, niin niistä on paljon helpompi sitten puhua vanhemmille ja lähestyä heitä myös niissä asioissa, kun tunnetaan paremmin. Tämä päivä vaikuttaa. Lapset odottaa tätä, että he pääsevät kisailemaan. Kyllä se edistää jokaisen luokan luokkahenkeä, se yhteinen kisailu ja kannustaminen, mitä tapahtuu. Noin. Noin.